Mitsubishi Motors telah menggelar the world Premier Mitsubishi FCFC Concept di Ho Chi Minh City, Vietnam. Mobil ini akan dipamerkan di Vietnam Motor Show 2022 yang akan digelar mulai 26 hingga 30 Oktober mendatang. Mitsubishi FCFC Concept diharapkan menjadi model inti yang memimpin penjualan seperti MVV crossover Expander. Mitsubishi eksepsi konsep hadir dengan menggabungkan aura SUV compact yang kuat dan mengesankan. Mengusung desain dynamic cell yang merupakan ciri khas dari Mitsubishi. Penanganan jalan yang baik dan bahkan aman di permukaan yang kasar atau jalan yang dibanjiri hujan lebat. ruang kargo yang luas dan nyaman, lampu depan berbentuk L yang jika dipadukan dengan DRL terlihat seperti huruf T saat lampu dinyalakan. Memiliki lekukan bodi yang mengalir dari fender depan ke belakang. Lampu belakang bentuk huruf T yang memanjang ke sisi dalam bumper dengan diffuser. Bagian interior, Mitsubishi SFC Concept menawarkan kemudahan dan kenyamanan. Panel instrumen yang mengadopsi desain bertema horizontal desain dinamis pada panel instrumen hingga door trim, serta serangkaian bandalan yang empuk memberikan kesan interior yang nyaman dan berkelas. Mitsubishi SMC Concept menawarkan visibilitas pemandangan ke depan yang baik. Panel instrumen dengan layar besar dan tampilan tengah yang dapat menampilkan tiga informasi terpisah seperti navigasi, kondisi permukaan jalan, dan informasi lainnya. Mitsubishi SMC Concept memiliki empat mode berkendara, normal, wet atau basah, gravel atau berkerikil, dan mud atau berlumpur. Mitsubishi SMC Concept menawarkan pengendaraan yang menyenangkan, nyaman, dan aman dalam berbagai cuaca dan kondisi jalan. Mode basah yang pertama kali diperkenalkan pada kendaraan Mitsubishi dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan di negara-negara ASEAN yang memungkinkan pengendaraan aman bahkan di jalan yang dibanjiri hujan secara tiba-tiba.